Sorry. Yapoi, Schuld. pas... oh, pas de äh. Coucou, mon bichon. Tu me donnes des Robux. Eh moi, je suis pas un bichon, hein, moi. Moi, je suis une biche. Coucou, ma biche. Vas-y, euh, t'es pas, t'es pas une michto, je peur. Je suis une grosse michto. T'es pas une michto. Ah ouais, dur. Moi, je veux des Robux, tu vois. Euh, business is business. Non, non, non, non. C'est pas une michto, c'est pas une michto. Ouais, c'est pas une michto. T'aimes les Thaïlandaises Oh.